Ola, son Marta Pérez, a directora de Inversa Teatro. Eh, desde aquí quero mandar o meu apoio para que se poida celebrar unha nova edición do Delas Fest Eh, tamén eh, apoio a cooperativa 7H, que é quen organiza este festival. Para min importante, porque é un festival de arte urbana, pero desde unha perspectiva feminista. Eh, penso que é necesario que vayamos despa despatriarcalizando tamén os espazos e as esferas públicas, e isto precisamente é o que fai este festival. Así que mando vos toda a miña forza, eh, tamén pido que queda xa moi pouquiño para que poidamos colaborar a través de, da plataforma Goteo, Así que anímovos a que o fagades. Un bico moi grande eh, vémonos nas rúas.